女生没有爆发力，我们怎么去改善一下、调理一下给她？有很多种方法，特别多。我们就做体能训练，好吧？跟格斗相关的，药球、沙袋、仰卧起坐啊，十五秒回来再循环，我们循环两趟。首先这个药球拿起来砸，戴着手套，十五秒的时间，嘣，嘣，这种感觉，十五秒。做完之后马上扔下来，戴着手套吗？戴手套。如果如果你砸完药球再戴手套，这个时间呢太久，这个心率就下来了，明白了吧？然后完了沙袋，十五秒。 最简单的，我们不为难他，直直直直吐气，嘘，脚尖动，十五秒，沙袋完了干嘛？仰卧起坐，我们就给女生做最简单，仰卧起坐，没人给你摁腿，这样吐气，嘘，啊，分开啊，对，这样行，这样啊，不用起来，对你觉得很简单是不是？还好吧，当年让张涛做，让张涛做一些我们的体能训练，他说嗨，我尽量演示的稍微痛苦一些，做完就直接累死了，还用你掩饰痛苦，走吧，准备三二一，开始走，走，吐气啊，别砸到下巴啊。 很好，脸离远点，好，不错，要要要脚往下蹦，身体整个往下走，好，八秒了，还有五秒，坚持一下啊，四，好，咱再来走二，好，一，好，不错，停，沙袋走，十五秒开始，吐气啊，嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘，不错啊，不错啊，还有十九八七，不错啊，六五四三二一走，仰卧起坐，好，不错啊，走，吐气一，啊，吐气一定要吐气啊，观众朋友们啊，这一定要吐气啊，不错，非常好，非常好，还有最后的六秒钟。 不错啊，你做的非常好，你做的非常好。三、二、一，再循环一组，走走，要球走，三二一，开始走一走，吐气，嘘，你要吐气啊，一样。对，对，看他找到感觉了，发出湿的声音了，湿的声音啊，不错。五，走，四、三、二，走一，好，来走，吐气，对，吐气，再快一点点，很好，很好，很好，很好。五、四，再来三、二、一，仰卧起坐，再来一组，结束了，很好，哎，不错啊。 非常棒，非常棒，非常棒，啊，非常好，非常好，五四三二一，好，起来，依然。最后这个这个环节呢，我们再稍稍的搞一搞啊，稍稍的搞一搞，来走，左直前来一个，棒，身体摆前那个爆杆，爆，对，再来一遍，走，爆摆前头，蹦，好，直摆，蹦蹦，哎，再来一遍，直摆，蹦蹦，直摆直可以吗？三选走，直摆直，好，两个左左手走，蹦蹦，哎，直摆直走，蹦蹦蹦，好，连续十秒走，左右左右。 来，放点力，放点力，放点力，高一点，高一点，高一点，高一点，高一点，五、四、三、二、一，好，停。这么轻松是吗？你别喘，没事。关卡做多一些，五个、六个，每一个小的关卡上的十五秒，不要太多，太多人坚持不下来的。在他交换环节的时候，可以有一个大概两三秒的一个准备时间，不需要告诉他，你给他掐时间就 OK 了。这样训练其实会帮助很多人身体机能，它不仅是爆发力，它一切都会提升的。如果是认证教练，参加过我们培训的认证教练。 甜点环节玩一玩五分钟连带他玩五分钟能做好多东西了，他做不了五分钟的，两三分钟 OK 的，包括讲解的时间加起来五分钟非常的好。依然我们是一块拍东西，依然不是我长期带的一个学员哈，所以他打的是这样的，他没练过，你懂吗？ 只是他拍了多少期教程，我们一边拍一边演示如何教他一些技术的动作，所以他的动作是这样啊，比如说韩老师教的有问题啊，没问题，没练过这种感觉，希望可以帮助一些朋友啊，你可以自己在家的时候跟男朋友对吧，小伙伴对吧，或跟你的女朋友一起练一练，感谢收看，下期见。